sua filha, que ao perder sua linha, caiu em telhado. E a missão de encontrar um lugar aquele magricela pingu? Ontem mesmo você dizia que ele era um gatinho. Gatinho? Cruz credo, menina, eu quero a distância dele. Isso tá me cheirando a inveja. Mua! Inveja? Daquela lambisgoia com aquele nerd bobão? Mas... O que você soube deles? Eles fizeram... Fizeram? Fizeram tudo. Não acredito! Onde? Lá mesmo no colégio. E ninguém viu. Todo mundo viu. E ninguém falou nada. Nada, acharam muito normal. Ué? Normal? Isso é uma falta de vergonha. A professora até deu os parabéns. Parabéns. De verdade era uma bronca. Essas coisas se fazem em casa. Ah, em casa, na rua, no colégio. Eu mesma faço muitas vezes depois da aula, enquanto espero o ônibus, sabe? <laughs> Toca, tá você nunca me enganou, menina. Mas, sinto, minha melhor amiga e nunca me contou nada. E eu tinha que ficar te contando quando e onde eu faço meus deveres de casa. Os deveres de casa? É, tava te falando, menina, que a Moniquinha e o Zé Paulo fizeram todos os deveres de casa juntos no colégio. <laughs> Dever de casa, é claro. É que você pensou que fosse? Eu? Nada? Nada não, menina. Quer dizer que a Moniquinha e o Zé Paulo ficaram fazendo todo o dever de casa juntos, né? Ó, oh, que bom, hein? Que bom. Ah, não entendo você. e as guerras passadas. Nessa calçada já vi de tudo, já vi de nada. Vejo de dia no horizonte o sol poderoso, e à noite a lua, as estrelas, um céu fabuloso. Nessa calçada eu já senti de tudo e já senti de nada. Já senti o frio mortal do inverno. Eu já senti o calor infernal do verão. must it know?